Шановні пані та панове, наступна інформація буде важливою для вас усіх. Шановне панство, стільці, які знаходяться не за столами, просто переді мною, призначені для дипломатичного корпусу. Чому я маю червоніти за всю країну? Чому ми всі маємо червоніти за Україну? Тільки тому, що шановний пан Володимир, наприклад, мене не чує. Ну чому, пане Володимир? Ну, будь ласка, я вас питаю. Повна брехня. Стоп, повна брехня. Там немає ніякого російського. И как это все делать? Главное создать э, уже правовые э, механизмы для того, чтобы э, обеспечить максимальную невли- э, объективность процесса. Це вже, це вже не вирішує. Просто добивають. Зараз. Це цікаво напряму собі. що ми ще будемо ловити. І це зараз. Це з не яких там архівів КДБ, це те, що зараз е, наші американські партнери знайшли, здається, серпень-вересень цього року. Передати всі бази даних, в тому числі оперативні, з СБУ, МВС, КПУ стосовно будь-якого корупціонера і корупційного діяння. Душу й тіло ми положимо за. Я всіх хочу вас привітати, і ви самі собі можете поплескати, гучні облески. І можливо трошки розступитися для того, щоб шановна аудиторія змогла бачити, що відбувається на сцені. Насправді, мета нашого форуму перетворити антикорупцію у другу національну ідею поряд з європейською інтеграцією. Зазіхнути на святе. Святе це гроші, ставки, які вкрали в нас це для мене і є корупція. Чому я сьогодні тут? Подолати свою бідність і відсталість Україна може лише з допомогою цивілізаційного стрибка, який неможливий без суспільної згоди щодо засадничих речей. Щоб досягти цієї згоди, слід укласти новий суспільний договір, нові правила гри. Якщо ми не зробимо так, що в Україні з'явиться перша серйозна потужна політична сила, яка може не по замовленню, а по волі своїх членів, так як народжувалась українська держава на початку 90-х, впливати на політику, не перебуваючи на службі в жодного олігарха, а змінюючи правила в країні, лише тоді ми зможемо зробити реформу, реформацію української політики. Справді нинішня влада відрізняється від іншої тим, що вона боїться суспільного тиску. І цей страх суспільного тиску має бути мотором змін. Тому я вас прошу на місцях об'єднатись і боритися з корупцією. Тільки так ми зможемо зробити те, про що мріємо Україну без корупції. Ви знаєте, сьогодні об'єднання наших зусиль воно дає нам колосальні можливості. Колосальні якщо ми об'єднані, якщо наші зусилля спільні, то в країні не знайдеться такого пшонки е, або шокіна, якого ми не зможемо зняти з посади генерального прокурора країни. Якщо ми з вами, друзі, об'єднані і спільні наші є зусилля. то в країні не, з- не знайдеться такого Арсенія Петровича Яценюка, якого ми не зможемо з вами відправити у відставку. Продемократические антикоррупционные силы объединятся и станут политической а, силой, потому что борьба с коррупцией – это политическая борьба. Вот ваш форум, то, что мы видим сегодня, это вот как раз ніхто зранку не прокинається з думкою, куди б понести кабар, правда? Ми хочемо просто нормально жити. І тому п'ять пропозицій зорієнтовано на те, щоб поставити в рамки влади. Пропозиція перша внести зміни до Конституції і зобов'язати парламент приймати закони прямої дії, які не передбачають жодного підзаконного акту, які потім десятками тисяч плодяться Кабміном, міністерством, відомствами, губернаторами і так далі. Якщо не прийдуть нові люди во власть, ні о якій боротьбі з корупцією в Україні навіть не може йти річ. От це саме настояща правда. Це війна без танків і артилерії які, до речі, зробила не дієздатними в Україні та ж корупція, але війна. І значить їй потрібно протиставити антивійну, яку вести синхронно і симетрично у всіх сферах життєдіяльності держави. Нет, ну какая разница? Разницы можно, можно любым товаром Вопрос от оборота. такие же суммы оборота, как и шубы. А це не податок? стратегию государственных предприятий обязательно коррелировать со стратегией государства. Як е, Декларації видатків, всього такого. Я пропонував би це як суд. Безумовно. Не Державна Сложкин, подвиньте Кернеса, сделайте альтернативного мэра, кандидата нормального. И был бы у нас мэр. И коррупционеры, и антикоррупционеры должны уйти. Иначе будет плохо, потому что людям не дают идею, светлый идеал, куда они должны стремиться. Доверия в обществе, нету веры ни во что, ни в дела, ни в политиков, ни в новые личности. Веры нет, с этого не будет ничего. Для, для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно реформировать э, правоохранительную и судебную систему. С этого начинать. Самое главное. Прежде всего, чтобы бороться с коррупцией в этих органах, нужно повысить, нужно повысить им э, социальные стандарты, заработную плату и повысить уго- уровень уголовной ответственности. И с этого надо начинать борьбу с коррупцией. Я прошу вас привітати аплодисментами один одного за те, що ви тут зробили сьогодні. Це точно український рекорд, і ми перевіримо, можливо, це європейський рекорд. Ми зробили для них все. Хороші зарплати, набрання з нуля людей, нормальні конкурси, нейтральне керівництво. Вони почали з найкращих умов, які були в цій країні. Чи будуть вони ефективними, від нас залежить. Есть люди, которые хотят с ней бороться, и которые не хотят с ней бороться. Я думаю, что ни у кого из вас не вызывает сомнений, что если бы любой, кто здесь сидит на этой сцене, пришел бы генеральным прокурором, у нас бы не было того, что происходит в Генеральной прокуратуре. Сегодня интернет, сегодня электронная почта, сегодня все практически где-то записывается, у людей есть снапшоты, у людей есть камеры, это будет все где-то записано. Пройдут года, пройдут десятилетия, не все сядут, но когда-то эти инструменты заработают, они не обязательно заработают завтра, они могут заработать через 20 лет, они могут заработать через несколько революций, но они заработают. А жителів схем вони залишилися. Всі разом з вами, всі разом, абсолютно, громадським середовищем, задивальними політичними силами змінимо цю владу. Іншого варіанту в нас немає. Інших бажаних нас теж немає. Інакше ми просто змінили, вони змінюють цю країну, а ми будемо далі, на жаль, застерігати за це це посилення персональної відповідальності за неправосудні рішення та зловживання службовим становищем, це електронне судочинство та електронні технології у діяльності правоохоронних органів. І, е, як кажуть, the last but not the least, це декриміналізація провокації хабарів як у судах, так і у діяльності правоохоронних органів. Что- Что касается коррупции в здравоохранении, мы посчитали наиболее важным обратить внимание на информационную открытость и контроль закупок, вакансий и всех проводимых конкурсов. Также на экономической и финансовой самостоятельности лечебных уч- уч- учреждений. створити прозорі офіси, замінити це- е, стіни на скло, а поставити веб-камер. І головне впровадити інструменти електронного врятування, які б дозволили персонально відслідковувати відповідальність державних службовців за дії або бездіяльність. Я прошу аплодисменти тим, хто пробляв ваші ідеї. І запрошую до слова Михайла Саакашвілі. Уже четверть века олигархи и судьи, таможенники и налоговики, прокуроры и СБУшники. Этот список можно бесконечно продолжить. Общаются, обращаются с украинской экономикой как с дойной коровой. Ведь корова-то уже сдохла. Но ставит ей одну задачу – кратчайшие сроки разрушить олигархическую систему и коррупцию как устоявшуюся норму жизни и перевести страну на рельсы развития. Ценой жизни украинские патриоты на фронтах отстаивали ценности, на Майдане за счет своей жизни отстояли свою свободу и будущее страны. И что делает власть? Правительство все еще продолжает сидеть. Не тогда так еще схема, которая работает до сих пор, прикрывает тем, что олигархи, которые десятилетиями заносили взятки чемоданами разные кабинеты с разными чиновниками за счет обнищания народа. Все еще поддерживают старую систему тяжелой и запутанной бюрократии, что не позволяет развиваться бизнесу и привлекать инвестиции. Одним словом, власть не живет по-новому, а живет по-старому. Мы, представители гражданского общества Украины, объявляем о создании Руха за очищение. Открыт для всех, кто разделяет наши ценности и наши принципы. Открыт не для присоединения, для участия. Дякуємо